I'm a street photographer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Para quem está llegando ahora? I'm a street photographer. <laughs> Nada, vamos. Bueno, vamos de vlog. ¿eh? Vamos de vlog. ¿eh? Vamos de vlog. ¿eh? Bueno, estaba yo revisando aí, para quem sabe, estava revisando minha página web, terminando, etc então he é, revisado muitas fotos que tinha, principalmente, bueno, ano passado, basicamente desde 2018, basicamente fotos callejeras, así, assim, ¿no? Né? Por, então você estava mirando, mirando essas fotos e e, pois, eu decidi fazer uma série, assim, uma pequena série, com essas fotografias, com algumas, assim. Então, ele como 15 fotografias. Por quê? Porque esse, seja, esse, eu comecei a pensar, né, seja, já sei dois meses que não salgo à calle. E não sei, não sei o que vai ser. Na verdade que eu não sei se esse ano eu vou levar a calle, assim hace foto, ¿no? Óbvio que vamos ver lá cair, a ser fotografias, não sei, assim. Ou seja, então, em essa, em essa incertidumbre, assim, eu, eu dije, puxa, vou a, vou a, a dar um cierre, assim, a essa etapa, ou, ou a fazer um homenagem, assim, não? Ou seja, juntar algumas fotos intentar armar una serie, así. Entonces he sentido eso, he sentido de dar ese ese cierre y armar esa serie. Esa serie se llama Time Lima. Entonces, una alegoría Timeline, que es eso es homenaje a ese tiempo, a esos dos años. El pasaje de tiempo, el tiempo que pasó. <laughs> Y eso, ¿no? Y homenaje también a los callejeros, así que encontré y conocí en esa época, así. Chévere, Entonces, la idea es, bueno, enseñar, compartir ese proyecto, esa serie, ¿no? Por ahí voy a comentar algo. Vamos, vamos. Então isso, não? Então essa última foto, ai, essa, essa viagem aí um pouco, pelo menos a, parece que aí uma pessoa, duas sombras, então unidade, dualidade, assim, e tentar terminar com essa foto por isso, assim, não? Então, durante toda a série é tentado fazer isso, não? Essa, essa transição, não? de, de uma infância pura e de aí essa infância ocultada e de aí a viejez, o passagem e, e essa unidade, dualidade, não? Ou seja, então não é querido não é querido explicar muito assim sobre cada foto, é, mas se, se tem, deu curiosidade alguma foto como foi hecha assim. Deja ahí, deja en los comentarios ahí, o yo respondo de hago otro otro video, no sé. Bueno, entonces eso, un pequeño homenaje ahí a la calle del antes, ¿no? Porque después, mi es así. Vale. Entonces hasta luego. Gracias.